أرأيت الليل إن اشتد ظلامه والنجوم فيه منارات للطريق مصطفاة كل قد علم مكانه ولكل نصيبهن من الوميض والقمر مشع بنوره مبتسم لك عرجون قديم أو قمرا لا يغيب إلا ليأتي بعد الغياب كأنما